Dünyanın bu felsefeciler, paganistler, herkesin kendi aklına göre hareket ettiği, siyasal koşulların tarumar olduğu, dünya tarih silsilesinde önemli karmaşanın yaşandığı bir dönemde Allahu Zülcelal'in melekleri Allahu Zülcelal'in izni inayetiyle ona sesleniyorlardı. Tıpkı Hz. Zekeriya'ya seslendikleri gibi.'' Hz. Zekeriya'ya seslenenler ona Yahya'yı müjdeliyorlardı. Hz. Zekeriya'ya Yahya'yı müjdeleyenler Hz. Meryem aleyhisselama da bir başka müjdeyle ulaşıyorlardı ve şöyle diyorlardı. Ey Meryem şüphesiz Allah seni süzüp seçti ve seni çok temiz tertemiz kıldı. Hem sonra seni bütün dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem Rabbinin huzurunda dur ve secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükûya var. İşte bu sana gayb haberlerindendir. Onu sana vahiy ile bildiriyoruz diyor Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Allah Azze Celal. Yoksa Meryem'i hangisi koruması altına alacak diye kalemleriyle Kur'a atarlarken de sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de yanlarında değildin. Meleklerin şöyle dediği zamanı hatırla. Ey Meryem haberin olsun Allah senin tarafından bir kelimeyle müjdeliyor. O müjdeye gelmeden önce ayet-i kerimede 42 ve 43. ayet-i kerimelerde Allah-u Zülcelal'in Hz. Meryem'e bu hakikati beyan ettiği dönemi anlıyoruz. Nasıl bir dönem? O dönem Hz. Meryem aleyhisselam büyürken önce annesi ve babasının himayesi altında ama şöyle bir problemimiz var. Beyt-i Maktis'te yaşanan olaylar ve süreç içerisindeki karmaşa onların her an için bir tehlikeyle yüzleşmeleri anlamına geliyordu. Ayet-i kerimede belirtildiği üzere Hz. Meryem validemizi koruması altına almak üzere kalemleriyle kura atanlar kimlerdi? Burası biraz önemli. Çünkü başta Hz. Zekeriya olmak üzere herkes Hazreti Meryem'le beraber onun bütün ailesini koruma altına almak istiyorlar sonuçta. E, zaten bu yüzden Beyt-i Makdis'in içindeler. Ama bu koruma zaten Hazreti Zekeriya Efendimizin Hazreti İmran Efendimiz'e ve onun eşine, onun kızına sürekli göstermiş olduğu bir ihtimam. Bunun sebeplerini önceki derste de beyan ettiğim üzere Hazreti İmran'ın Hazreti Zekeriya'nın hem tabir caizse onun hayat içerisindeki büyük bir destekçisi hem Rabbül Alemin'in seçtiği kullardan biri olması hem işin hikmet babından önemli bir zat olması önemli. Ancak Hz. Zekeriya aleyhisselam Beyt-i Makdes'in dışında göreve gittiği zaman Beyt-i Makdes'in içinde kalanlar ve bunun civarında yapılan evlerin içerisinde yaşayan ümmetler var. Yani ümmetin diğer mensupları var. Ümmetin diğer mensupları kendi aralarında bir çekişmeye giriyorlar. Çünkü Beyt-i Makdis'in etrafını saran insanların tekrardan gelebilme ihtimali ve Ali İmran'a zarar verebilme durumu söz konusu. Tıpkı Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretinden sonra herkesin onların kendi evlerinde kalma talebini beyan etmeleri gibi. Hz. İmran'ın Beyt-i Makdis'ten çıkmaya niyeti fazlasıyla yok. Annesinin de aynı şekilde. Ama hakikat onların bir güvenlik çemberi altında korunmalarını gerektiriyor çünkü daha önce Hz. Meryem anamızın doğumu esasında onun civarına gelmemiş olanlar, korkuyla kaçmış olanların yeniden Beyt-i Maktis içindekileri tamamen boşaltıp bu sefer daha farklı bir yöntemle burayı ele geçirmek gibi niyetleri var. Ama Beyt-i Maktis'in içerisindeki Rabbilerin yani bugünkü Tevrat'ın beyanatıyla hocaların, öğretmenlerin tabiri caizse bu kelamı destekleme niyetleri var. Ancak bu destek onları bir başka mabedin içerisine yerleştirebilir miyiz düşüncesinde doğuruyor. Bunların içerisinde kötü ve art niyetli olanlar da var, iyi niyetli olanları da var. Evet kalemleriyle Kur'a atıyorlar çünkü kalemin erbabı Hz. İmran. Ancak Hz. İmran böyle bir şey gerek olmayıp Beyt-i Makdes'te kalmaya devam etmeleri gerektiğini söylese de Günün birinde Beyti Maktes'in içerisinde gerçekleştirmeye niyet edilmiş olan suikastin son anda engelleniyor olması hani baştan sona anlatmak gerekirse bir film konusunu 5 dakikada anlatıyoruz aslında şu anda. O yüzden biraz zorlanıyor akılların alması. Tam da bu manada gerçekleşen bu süreç e, bir kura çekiminin esası iptal ediliyor ve bütün görevlendirme Hazreti Zekeriya Efendimiz'e veriliyor. Hz. Zekeriya Efendimiz'e yoldayken Cebrail aleyhisselamdan gelen bir haber Allah-u Zülcelal'in gönlüne doğurduğu hikmet acilen Beytil Makdis'e gitmesini emrediyor. Yoldayken gecenin bir vaktinde Hz. Meryem'de bir ağrı, sancı gibi diyemeyiz ama bir soğuk ter, bir ısınma, bir üşüme başlıyor. Bütün bu süreç Hz. Meryem'i korkutuyor. Hz. İmran ve onun annesi hem yaşlılıklarının verdiği haseple hem de evlatlarını koruma içgüdüsüyle ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bir hekim çağırıyorlar. Hekim durumu net olarak anlayamadığını beyan ediyor. Dua etmek gerekiyor diyor. Hz. Meryem mihraba sığınıyor. Mihrap dediğimiz yer Beyt-i Makdes'in içerisinde bugün dahi varlığına devam ettiren Hz. Meryem anamızın daima durmaya gayret ettiği bir oyuk tarzında ifade edebiliriz. Yani kendine ait bir tam bir oda gibi değil hani bir pencere boşluğu gibi ibarelendirebilir. Oraya geçer orada ibadetini devam ettirirdi. Tam da bu ibadet esnasında normal şartlar altında onun e, o akşam için bir kılacağı namaz yok iken kendisine namaz kılması için işte bir meleğin gelişi bir melekle beraber Allah'ın kendisini seçtiğinin beyanatı var. Ama bu beyanatı içinde onun tertemiz kılındığı ifadesi var çünkü çevresindekiler Hz. Meryem'in Hazreti Yahya ile bir ilişkisi olduğunu söylemişler. Kah böyle bir iftira var, kah farklı yönlerdeki iftiralar. Ama Hazreti Meryem anamızın hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu olmadığı gibi böyle bir nişanlılık, böyle bir evlilik varmışçasına ortaya atılmış iddialar var. Bu iddialar Hazreti Meryem'i oldukça üzüyor. Bir yandan Beyt-i Maddesi'nin içerisinde kendisini bekleyen tehlike, bir diğer taraftan kendisine atılan iftiralar hem de Beyt-i Makdis'ten neredeyse hiç çıkmamış bir hanımefendi için söyleniyor bunlar. Beyt-i Makdis'ten her çıktığında yanında Hz. Yahya'nın görülmesi belki de bu unsurların bu sözü söyleyecek olanların kendilerine bulmuş olduğu bir kulp ona yapışıp yapıyorlar bunları. Ancak hakikat değişmiyor. Herkesin ağzı torba olmuyor, büzülemiyor. Nihayet onlar bu iftiralarını atarlarken Beyt-i Makdis'te yeniden bir karanlık gece. Yeniden Beyt-i Makdes'in civarındaki sokaklarda ışıklar sönerken Hz. Zekeriya'nın o sokaklardan koşup o binanın mabedin içerisine girdiği anın tam içerisinde o meleklerin seslerine şahit oluyor Hz. Zekeriya. Hz. Meryem'e gelen meleklerden artık o da haberdar ve o da aynı anda Rabbinden bir evlat talep edecek birazdan. O da ayeti kelimelere düşecek sonuçta. Onun mihraptaki o büyük yaşadığı hikmetin ardından o da bir duaya vesile olacak. Hz. Meryem anamızın bu seçimi iftiranın ve korkunun tam ortasında gerçekleşiyor. Dünyanın tarihinin değişimine artık ramak var. Öyle bir değişim ki bu, bu saatten sonra felsefecilerin aklını allak budak edecek olan bir şey olacak. Babasız bir çocuk gelecek dünyaya. Onun için o gece Hz. Meryem anamızın rahmine Allahu Zülcelal onun DNA'sının eşinin oluşumu için vücut değişimine vesile olacak. Evet yanlış duymadınız. Bir kadından bir çocuğun doğması anormalite değil. Bu da evrim teorisyenleri açısından kafa karıştırıcı süreçleri doğurur ki baharat yolunda Hristiyanlık bölümünde bu konuyu çok detaylı anlatmıştık. Dinlerseniz daha iyi anlayacaksınız elbette. Efendim hakikat Allahu Zülcelal 45. ayet-i kerimeyle şöyle buyuruyor Meryem Aleyhisselam'a. Meleklerin şöyle dediği zamanı hatırla. Ey Meryem haberin olsun Allah seni tarafından bir kelime ile müjdeliyor. İsmi Mesih İsa bin Meryem. Dünya ve ahirette itibarlı hem de pek yakın olandan ve hem beşikte hem yetişkin iken insanlara söz söyleyecek o hem de salihlerden.'' Meryem Aleyhisselam'ın sözüne geleceğiz elbette. Ancak o sözün anlaşılabilmesi için Hz. İsa Efendimizin doğumuna gitmemiz gerekecek. Bir filmin konusunu 5 dakikada anlatmaya mecbur olduk. Hakikat inşallah başlı başına bir ders yaparız baharat yoluna kalacak. Efendim yarın Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.